Jadi burung duk kukuk Nabi Sulaiman pahal. Sumuk duk kecek dia pahal. Lepas tu kita yakin katanya Allah tak ada bui bukan sekadar tu saja kepada dia. Bahkan banyak lagi wa utina min kulli syai. Ini ayat yang Allah sebut selalu katanya dan diberi kepada kami ni segala tiap-tiap perkara yang dikatakan kelebihan luar biasa yang manusia biasa tak ada tapi adanya pada diri dia alhamdulillah dengan kuasa dengan apa ni krong amnat tapi dia guna amnat dia betul dengan ajari Allah bukan cai kamlang cai amnat nanti pit waktu prasong dak ni adalah Nabi Sulaiman dia sebut macam ni nak royak kepada orang ramai katanya dia diberi macam tu أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وورث سليمان داود هود وقال يا أيها الناس علمنا منطق الطير وأوتينا وأوتينا من كل شيء إن هذا لهو الفضل المبين وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون حتى إذا أتوا على واد النمل قالت نملة يا أي أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم وهم لا يشعرون فتبسم ضاحكا من قولها وقال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين ayat 19 sampai 19 surah An-Naml. Allah Taala firman di sini kisah uh, Nabi Sulaiman dengan Nabi Daud. Jadi ayat belum pada ni Allah Taala firman hubungnya dengan kelebihan yang Allah bagi kepada Nabi Daud sebagai bapak dan Nabi Sulaiman sebagai anak. Allah pilih dua-dua ni berilmu duduk di dalam pangkat kenabian dan Allah beri kerajaan eh, maknanya jadi raja bagi Nabi Sulaiman Nabi Daud Allah Ta'ala beri kepada dia ah, apa kitab Zabur Allah rayak di dalam surah tu Al-Isra wa atayna Dawuda Zabura kami beri kepada Nabi Daud iaitunya kitab Az-Zabur. Zabur di sini artinya kitab-kitab yang mempunyai ajaran, larangan dan tunjuk ajar. Tu makna Az-Zabur. Jadi ayat yang ke-16 ni dan Nabi Sulaiman mewarisi pangkat kenabian dan kerajaan Nabi Daud. Setelah Nabi Daud ayah dia mati, maka Nabi Sulaiman pun naik gati selalu dah. Ni Allah Taala pilih. Bukan arti tang-tang daripada mana-mana orang ada. Allah pilih nak jadi nabi. Dan setelah itu Nabi Sulaiman berkata, "Wahai sekalian rakyat, kami telah diajar mengerti bahasa pertuturan burung dan kami telah diberikan serba sedikit dari tiap-tiap sesuatu yang diperlukan." Apa ni? nota kaki 1253 Nabi Sulaiman alaihi salam menyatakan yang demikian kerana hendak menarik perhatian tentang mukjizat yang telah dikurniakan oleh Allah taala kepadanya di antaranya ialah mengerti bahasa pertuturan burung wallahu alam nate lain-lain ni kita tak tahu katanya Nabi Sulaiman pehek dak tapi dicita di dalam Quran iaitu pertuturan burung dan termasuknya sumuk. Jadi burung duk kukuk Nabi Sulaiman pehel. Sumuk duk kecek dia pehel. Lepas tu kita yakin katanya Allah tak ada bui bukan sekadar tu saja kepada dia. Bahkan banyak lagi wa utina min kulli syai. Ni ayat yang Allah sebut selalu katanya dan diberi kepada kami ni segala tiap-tiap perkara yang dikatakan kelebihan luar biasa yang manusia biasa tak ada tapi adanya pada diri dia alhamdulillah dengan kuasa dengan apa ni krong amnat tapi dia guna amnat dia betul dengan ajaran Allah bukan ada cai kamlang cai amnat nanti ผิดวัตถุประสงค์ดอกนี่ adalah Nabi Sulaiman dia sebut macam ni nak royak kepada orang ramai katanya dia diberi macam tu. Terutama sekali dia boleh kerong jin manusia dan Allah sebut juga dalam suratul anbiya wa minasyayatin man yaghusuna lahu wa ya'maluna lah dan sebahagian syaitan-syaitan ni Nabi Sulaiman boleh retoh maknanya boleh kamsan kepada syaitan suruh menyala yang masuk dalam dalam laut Amik go tu ambil go ni boleh berlaku ning tu hawi khuh kepada dia alhamdulillah inna hadha lahu fadlul mubin tengok ah. Nabi Sulaiman apabila tu hawi kepada dia macam tu dia syukur kepada Allah dia kata macam mana Sesungguhnya yang demikian ini adalah limpah kurnia dari Allah yang jelas nyata. Sebab tu cuk jin kita, orang-orang atas muka dunia semua, tu hewi gapa-gapa kepada kita, Alhamdulillah kita syukur. Terima kasih. Orang yang terima kasih itulah Allah Ta'ala nak tambah lagi. Tapi orang yang tak terima kasih, Allah Ta'ala akan kikih, akan buah benda hak tu hewi. Lama-lama, tak ada tinggal sekarang habuk. Ani. Ha, menunjukkan bahawa Nabi Sulaiman yang duduk dalam kerajaan pada waktu tu dia tak ada sulah apa ni tak ada salah guna pangkat raja dia dan pemerintah dia bahkan dia guna dengan sebaik mungkin supaya juga bila kita tengok yon surah Yusuf yang Allah royak Nabi Yusuf apabila dia keluar daripada penjara duduk di dalam gop lama apabila raja nampak katanya Nabi Yusuf ni adalah orang yang munasabah untuk krong apa klang pendin waktu Mesir dulu Nabi Yusuf minta qala ja'alni ala khazainil ard inni hafizun Allahu akbar tak ingat eh? satu kelimah hafizun amin ini hafizun amin Allah Alam. lah latihkanlah saya jaga kelang pending sebab apa aku adalah orang yang akan jaga perbendaharaan negara harta-harta negara dengan secara baik ini ha, nak ayat katanya orang apabila duduk di dalam tamneng China tea betul dengan cara dia Allah Taala akan beri keberkatan. Tapi banyak manusia kalau kita tengok dunia pada hari ini apabila boleh tamnengnya. Ya mula lalu dah. Minta maaf dah tak ada sebut kepada mana-mana orang tak ada cocong tamneng mana-mana. Belum pada boleh tamnaing amanah molek. Berjuruh baik. Tapi buat boleh tamnaing pak. Mula lah. Gonye. Sekeru-sekeru mula nak luh lah. Mula nak fikir go tu, fikir go ni, wak go tu, wak go ni. Lepas tu ada. Hak pasal korupcan, menipu, kayu Mula marih lah dulu. Sebab apa? Ni. Duit aku dah jaga. Kerongkan aku dah kerong habis. Go tu, go ni, go tu, go ni. Lepas tu. Wallahualam. Tak tahulah Beung na, beung lang Seseorang tu dia guna amnat, nati Kena, kena Hak ni Allah Ta'ala lah lebih tahu Akan disoal sikit lagi Dihadapi Allah Ta'ala Kalaulah dia tak sarap-hap Dihadapi orang ramah, Di atas muka dunia Katanya dia biasa menipu, biasa karut Sebab Nabi SAW Raya di dalam satu hadis Ma min ra'in yastar'ihillahu ra'iyah yamutu yawma yamut wa huwa ghashun li ra'iyatihi illa harramallahu alaihi aljannah hadis sahih al-bukhari nabi katanya mana-mana orang yang dipilih oleh rakyat dia untuk jadi pemerintah jadi pemimpin tak ada kiralah radab mana-mana yamutu yawma yamut pada hari yang dia mati dia ada lagi buku menipu rakyat dia kerongkan tu, kerongkan ni, duit tu, duit ni dia duduk puapan banyak duit hak tengah duit pendin menipu ke tu kelong ke ni Nabi ayat katanya illa wa alaihi l-jannah. Allah Ta'ala haram orang ni masuk syurga haram nalurah lah tak boleh mu masuk syurga nak masuk juga kena pergi sarapap di hadapan rakyat mu ramah-ramah di akhirat sikit lagi Orang lain pergi sat takor habis. Dia tinggal aja ni dengan rakyat dia kena ada akad tangih. Eh rakyat aku. Aku biasa menipu mu dulu. Aku dah janji masa ha siang go to goni go to goni bo boleh duit kerongkan sungguh. Duit hak aku sen sena nak wak go to nak wak goni. Aku menipu aku ambil persen aku go to aku goni. Masya-Allah. Ha tu dah. Sebab tu kena takut orang duduk dalam tamnain, puk tamnain daripada presiden, raja, menteri, kabinet menteri turun turun turun turun turun, turun sapal benar-benar pasal ni. Lari tak lepas. Walaupun dunia kita boleh tipu, boleh khianat, boleh kelong, tapi kita tak boleh tipu selepas daripada kita mati dan dia akan kesal kepada anak cucu kita. Kesal eh benar-benar ni dia tak molek, jatuh tokot kepada anak cucu kita tak berkat gelak gelemak cara-cara hidup dah kita dok makan duit haram dok menipu duk khainak gotu khainak gani duit hak kita dok beli tanah beli rumah wak kereta apa ni beli kereta wak gotu wak gani semua tu tak molek belakang sebab dok capur duit haram dengan duit duit halal masya-Allah itulah yang nabi royak katanya akhir-akhir zaman Orang agama ni la yubali amin haramin am halal. Nabi kata, orang belakang-belakang ni dunia-dunia akhir sepanjang kita zaman lah ni, orang mai care. La yubali maknanya tak peduli lah. Tak ada ambil kisah dia panggil. Tak ada kira dah. Halal kau hara, asal kau masuk poket dia, pakai jadi belakang. Jalal. Sebab tu, kena takut kepada Allah dalam hal ni. Nabi Sulaiman ni alhamdulillah dia duduk di dalam amnat syukur semua kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Lepas tu ada satu doa ni ayat yang ke 19 ni. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala salihan tardah wa adkhilni bi rahmatika fi 'ibadika salihin. Ni satu doa insya-Allah kita akan tengok dalam sari dua lagi siapa ayat Walaupun saya baca dah saat ni. Tapi tengok masa. Tak ada nak pergi hurai. Siapa ke ayatnya ke-19. Ni baru duduk di ayat 16. Hurai panjang. Ni nak ayat katanya. Seorang Nabi yang Allah Ta'ala bagi kepada dia. Amnat yang tinggi pada waktu tu. Iaitunya Nabi Sulaiman. Ah, so lagi. Ini ha, yang semula. Dalam suratul kahfi. Awal juzuk yang ke-16. Allah cerita hubungnya dengan Raja Zulqarnain. Wa yas'alunaka 'an Zulqarnain. Qul sa'atlu 'alaikum minhu dhikra. Orang ramai akan tanya umung hai Muhammad tentang Raja Zulqarnain. Tuhan apa gaya? Aku akan sebut kepada omong ha kisah Zulqarnain. Raja Zulqarnain ini dia peretoh dunia pada waktu tu daripada matahari naik sampai matahari jatuh. Nak no, ayat katanya sekerap dunia dia peretoh. Tapi Masya Allah dia tawaduk. Dia rendah diri. Dia minta kerja sekali dengan rakyat-rakyat dia. Itu Raja Zulkarnain. Sebab tu siapa jadi raja, jadi presiden, jadi nayuk, rata menteri, jadi duduk dalam tamnai mana-mana sekalipun, hati dia kena terikat dengan Allah. Kena terikat dengan Allah tak ada semua. Kena rapat dengan Allah. Kena semuanya tahajud banyak-banyak, doa pada rakyat. Jangan kelong, jangan menipu. Orang jadi pemimpin ni kena teriak banyak. Bukan arti teriak depan orang ramai tak. Teriak dengan Allah. Masa dia duduk sore, bangun tengah-tengah malam, minta dengan Allah supaya kerja eh, dia berkat baik. Samrit duduk luang. Bukan kerja dia jaya dengan sebab-sebab bemak tak sen. Ya ada juga setengah-setengah orang. Ah, dia bemak tak wi, kerongkan ni tak jaya ni. Ha, dia nak, nak ayat katanya bemak dia tu. Nak ayat katanya dia sen, dia buat kerongkar ni dia sana ni boleh dengan peraman turun mari Masya Allah buat apa tak tak royak katanya Alhamdulillah dengan sebab Allah Ta'ala belakang ni hatu kita semua bukan duit bemak bemak tak ada duit setah buk duit kerja eh, duit rakyat belakang sebab tu semua bah, tuk setang dibuat ke tu buat ke ni semua duit rakyat belakang bukan duit orang tu orang ni tak Inilah ambil kisah daripada kisah Nabi Sulaiman yang dia syukur kepada Allah. Boleh pahal ke apa? Bahasa menata. Lepas tu diberi kepada dia banyak kata. Wa utina min kulli syait. Dan diberi kepada kami semua tiap-tiap kata. Allah. Kalau duduk di orang lain ni, ya, habis. Dia rasa cair amnat nanti tak kena sikit habuk. Tapi ambil lah ucapan Nabi Sulaiman yang dia sebut ni jadi botri di pimpin pemimpin. Itu nah. Kuasa tak ada dah. Nak pergi ayat kata ber, uh, terusnya sebab masa habis dah. Insya-Allah kita sambung semula daripada ayat ke ayat satu persatu. Wallahu a'lam sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.